مرحبا معكم توني وهيدا الفيديو عم سجله to launch series جديده عم فكر اعملها actually uh, بلشت صور فيها about uh, reviewing uh, vintage cameras and vintage lenses Uh, a lot of information I gathered بهالفترة about those و I experiment a lot فيهم و how to adapt whole ال vintage lenses على new modern and digital cameras وشو ال advantages تبع هذا الموضوع آه، اي mouse to consider اي لينسز تو كونسيدر كل وحده what type of effect او هيدا بتعطيك اياه lot of information رح نحكي كمان اكثر عن التصوير editing tips and tricks editing as photography and videography as well ممكن نحكي عن more subjects anyways if you have any type of lenses or cameras عبالكم تعرفوا اكثر عنها please mention it in the comments down below hopefully رح اقدر اجيب لكم هالمعلومات وبالعربي بالاخص لانه لاحظت this type of information مش موجودة بالعربي اونلاين uh, انا عانيت كتير تحصل على المعلومات سو بركي هيك بسهل عليكم اكتر شوي Uh, thank you for watching uh, please remember to like share and subscribe for future videos and see you next time cheers